Привезли, друзі, євровікна. Євровікна в сарай. Зараз оце одне. Це, мабуть, сюди. І зараз іще одне. Маленький, а те жолі. маленький, а тяжелый. Так. Одне вікно я заказывал сюда, у, для маленьких поросят, а одне на щелеві полы. Сейчас я тоже покажу куда. Попробуем чи підійде воно. Ну, Я заказывал в цей размер. Сейчас глянем. Тому що тут в мене достояло вікно одинарне, ну зимой холодно. Я вже і пленкою його оббивав, і утеплителем оббивав, і коротше, чим тільки не оббивав. Ну Холодне вікно, а зимой як маленькі поросята. Єдине, що це я вже зараз подумав, може треба було мені його заказати відкриваючи. Ну якщо ні, то я то я сам буду робити, щоб воно відкривалося так як у мене ті всі, так чуть-чуть вверх і все внизу тільки на навісах, а так відкривається, щоб провітрю. Ну це я думаю тут треба ще буде нижні тут, мабуть, знімати. Ага. Оцей знімати, мабуть, треба буде. Да это для подоконников оцей квадратик надо снимать. О, а так, да, широко хороший, да, прикольно. Да, да, да. Вот Оцю штучку надо снять, что идет на наліво и для подоконника, ну если в дом ставити. А так все підходить. И воно как його ставишь сюда, в уголовку пазик. Ой, Тяжелый як його ставиш, то воно виходить виступає сюди наружу 2 см саме вікно. Я з тим учетом якби я хочу іменно цей сарай шлакоблока утеплити е, пінопластом. Та хоча б двоєчкою, троєчкою утеплити було б нормально, тому що із усіх сараїв самий шлакоблочний. Ось ця штучка, її треба убрати. Це крутиться, щоб сюди отлів крутить Да, тут два самореза. Зараз отвертку принесу і попробуємо. Зараз його відкрутимо і попробуємо нормально вставити, чи підійде воно, чи ні. Ну, Я думаю, міряли ж вони, замірщик міряв по факту, по цьому вікні. І також я хотів ще заказати е, туди, в кабінет, іменно де в мене ну, так называемый кабинет, кладовка в сарае, где аквариум стоит. Туда хотел заказать тоже, чтобы и с форточкой открывающейся, и с москитной сеткой. Ну, думаю, хай позже закажу, пока так, конечно, необходимо. А потом уже, может, туда к зиме закажу туда уже одне векно. Це я так планирую. Ну, а там, як Бог дасть, так і буде. Тому що... Каждый день. І звісно, що буде завтра. О, воно вставляється туди. Ага. О. Отакий квадратик туди вставляється, щоб... Так, ладно, це є. Пробуємо опять. Це ж типу низ був. Опа. Отак. Опа. Щось. Щось опять. Коротше, посадити можна. Тугенько, ну, та воно ще й вверх можна піднімати. О! Тугенько, ну но ну, посадить О, пеной задую повністю по кругу. І, мабуть, хай буде не відкриваюче. Бо це будем... Воно сам уголок, видать, перекошений, немає діагоналі, а вікно ровне. Тому посадити можна, його задую, та й хай буде так. Це перше сюди вікно. Давай знутри вік подивимося, як тут. Тут ще в мене решетка. Я її, може бути, навіть зніму, бо маленькі поросята, ну що вони сюди достануть. Я думаю, навряд ли не достануть. Так, да, треба посадити трошки вверх, щель. Та я і знутрі позадуваю, щоб щелі не було, правильно? Головне. А так як наче нема вікна, да? Ну представ, зимою буде світло і хорошо. Сітку, наверное витягну, зніму, вона тут не нужна. Маленькі поросята нічого там не зроблять. А ось яке там було вікно. Ось, оце. От таке було. Я то шибки пару штук розбилось і я то оббиваю, то утепляю. Ну воно теж таке не особо гріє, холодно тут. І так холодно, що шлакоблочний. Ми то й топимо буржуйку і все, но лучше як лучше. А так буде і світ хороший, і саме тепло. І вже і сравнительно більш-менш таке, ну, недорого вікно вийшло. Так, з першим вікном розібралися. Не буду я його робити відкриваючи, тому що тут витяжка буде по-любому у мене там по центру. А друге вікно, ну зараз приміряти його не будемо. Просто покажу його, куди я його хочу. Подивитись. Та те забите хорошо, ну не відпаде. Тут ще теж кажуть, стаж, що там по щелевим полам. Та тут не знаєш коли за все й хватається. Тому що вчора ждали цілий день опорос, ждали, ждали, а опорос почався аж під 12 часов ночі. Тому коротше, вчора пробігали цілий день, там не тільки по опоросу другі моменти, потім опорос почався, там є свої плюси і мінуси, потім, коротше, аж під утро лягли спати, і отаке воно, і не знаєш за що хвататися. Це насчет щелевих полов, що я зараз пройду всі опороси і все, і переходжу потім сюди. Потім будемо показувати, що тут глина така розмуха. Оце вікно, ось сюди, де буде вікно, тому що е, то вікно буде сюди внутрі, то буде над вікном перемичка, то є сверх потолка. Потолок буде точно такий, як в новому сараї. І це вікно туди. Це раз. Ця дверка так і буде, я її переділю на металічну, щоб я кого виводить на м'ясо отсюда, допустимо, убрати одну. Вивів зарані і все. А не тягаємо тут, а виганяємо якусь определенну із там 10 чи 15 штук. Одну вивів сам не спіша. Приготовив на на м'ясо і все. З цим вікном. Головне, що вже все є. Вікно є, пліти є. Е, подшива на потолок є, утеплитель остався старого сарая, на фронтон пінопласт сотий остався старого сарая. Все є, тільки бери роби. А це ж хочу зайнятися і і робити. Ну вже я думаю туди-сюди і почнемо Начнем знімати ролики вже про сарай. Так же, що я зробив. Хто повний я розбирав із е, Саня Поли в тому вагоні, що ми зробили зелений, ми позривали отаке от е, ДСП. Два листа ми єлі одірвали, воно приклеєно було на смолу, на бетон. Ми єлі одірвали, то поламали два куска. Один лист одірвали більш-менш хорошо. І я думаю, коли воно в мене там стояв, думаю, щоб не розмакувало під дощом. От крутив в мене тут нижня була з поддона. Две части. Я відкрутив и, думаю, сделаю отаким от методом стенку сюда. Щоб не розмакала краска, покрасив, щоб не розмакало ДСП, покрасив, скрию його краскою наружну сторону. Потому що я вон вагон обшив ДВП, передню часть, пока временно. Ну, временно уже год. Вот, в августі буде год. І покрасив ДВП-шку краскою и все, я забув, нічого не розмакає, вона сухенько, хорошо. Так само, думаю, сделаю тут. А внутреннюю часть, внутри, е, ще так укріплю все. І іменно саму, саму цю сторону нижню ось до цієї перемички. Обшию металом, у мене є тонкий метал. Міліметровка старого теж сарая, там і багато кусків. Обшию, щоб вони не гризли, не денчу. Ну, защищу. І все, а далі і теж щось покрасимо чи що. І буде отакий вон та дверка. Отакий літній вигул випустив і все. І буквально, ну, я думаю, хватить якраз сюди. І теж... А, я думаю вона густа. А ну як покажи. Тоже сіренька ось така. Зараз я її хорошо розколпашу і вона я думаю, туди пойдет, саме раз і розводити не надо. Ну якраз на цю стінку точно хватить. І отак я все дігаю. То там те найду, старе осталось, то там, то там. І так воно все в порядок приведеться і буде нормально, я думаю, нікуди воно не дінеться. І все одно буде защищена стінка від вітра, від сонця і від сквозняків, від усього. Може яких поросят, коли туди перекинуть, там, допустимо, на продаж штук 10 перекинув, там хтось приїхав, забрав. Ну, колись там в будущому если этот. Если буду, а диви, хороша така сіра краска. Це я купляв, що я нею красив, сіра краска, я вже не помню. Ну кудись я її купив і чуть-чуть покрасив, а це осталось. А, точно в этом, в сараї для отъема клетки я красив. І що в мене пішла часть краски, мені не вистачило, я докупив банку і з цієї банки то чуть-чуть осталося. Ну взагалі жарюка робить оце і ну, плануєш так. вот там сарай на щелевих хорошо робить а тут, конечно не дуже. І також і е, по опоросам. По опоросам я покажу ролик в среду дай Бог вийде, если все получится то в среду его покажу, потому що там зараз на даний момент ожидаю еще один опорос. Бо там і плюси, і мінуси, і коротше, і і сміх, і сльози, воно все змішане. <laughs> Поэтому ну, будемо коротше, в середу, потім зніму вже общі, як буду розуміти общу картину, зніму, розкажу, покажу. А так що сказати, е, по останньому ролику, що сказав, ми вступили в Європу. Ну так ми ж вступили в Європу. Он гляньте новості України. Ми вступили, стали ми стали членами на вступлення в Євросоюз. Що я тут такого сказав? Посипали, заберемо, беремо, захватимо, е, все в тебе заберуть, машину СБУ забере, тероборона забере. Що ви за бред несете? Яке СБУ, тероборона? У нас нема тут такого. Взять, забрати, понять, в нас в голові це не вкладається. Щоб хтось прийшов, забрав, якийсь Е, нацисти, тероборони, СБУ. Це бред повний сивий кобило. Такого в нас нема. Я навіть ну, передати це не можу, в мене в голові не не вміщається те, чим напічкують вас там е, по новостям. Це просто ужас. Ти читаєш, аж страшно за вас. Це зомбі-апокаліпсис, таке несете. Ви навіть не представляєте, наскільки живеться свободно, хорошо в Україні. От чесно кажу, наскільки просто, хорошо живеться іскренно, чесно, хорошо в Україні. Це я навіть передати не можу. Там заберуть у тебе машину, як наче це така цінність, та машина, це я не знаю. Ніхто не за он стоїть в гаражі, нікому вона і даром не треба. Заберуть. Чотирьохлітрових, хто хто його забере, заново позаправляй його. Коротше, такі діла. Так що, ну, я доказувати не буду, я не новості, не смій, там переубіждати, ну, я скажу, з других стран не розуміють, як у нас тут хорошо. Отак. Ну от і все. Просто у нас тут исключительно хорошо. Жалуватися ні на що, наоборот. Україна це страна можливостей. Хочеш, якщо є, якщо ти сам хочеш, Пожалуйста, займайся, розвивай. Ніхто тобі на п'ятки не наступа, палки в колеса не вставляє. Тільки твоє желання. Якщо є желання, розвивайся. А ви ж самі знаєте, є люди, які їм все не так. Звісно, вони везде є, їм все не так, їм винувати государство, винувати той, такий пересякий. Ну, якщо шукати крайніх, а не самому щось пробувати шоркатися, пробиватися, то воно так і буде. А а так, ну на самом деле, хто чим хоче, пожалуйста, займайся, і те тільки піддержують. І посипалось, куди ти зібрався, який Євросоюз, який бред. Та там 20 год, там 30, та хоч 40 год или 50. Це те саме дядь Вітя підійде, Стас, я зібрався в Германію. Що я йому буду казати? Я скажу, так дай Бог, щоб у вас все вийшло, я тільки радий. Аби е, вам нравилось і було все хорошо. Я що буду казати, що ти робиш, такий перець, такий. Я що, маразматик, так казати. Я пожелаю йому як можна лучше, це ж мій сусід, для нього все найкраще желаю. Чи піду до нього в хату розбиратися, що в нього там порядок чи не порядок. І наводить свої порядки. Ну це дебілізм свого роду. І дебілізм такий, що як починаєш за це балакати, оцей бред, мені аж противно стає. Поэтому ролик заканчиваю. Всім пока. трошки успокоївся. А дивіться, не знаю, хто з вас Біблію читав, хто не читав. Е, це для людей, для кого все не так. От ізраїльський народ, якого вивів Моїсей з рабства. І пішли вони в пустиню. Бог їх там провів через моря, океани, не було піші, дав манну з неба, там не було м'яса, дав птиці со скали, не було води, вдарили по скалі, вода ручьом пішла і так далі. І їм все одно все не так. І йшли вони 40 літ. із за свого ропота, так і написано в Біблії, а могли дойти за 40 днів. За 11 днів. За 11 днів? Да. А йшли 40 літ. А йшли 40 літ. Так от. Не будьте ропотунами і не йдіть 40 год, а все на все пройдіть за 11. Не шукайте крайніх. Ой, той такий, той пересякий, а там не дають, а там не допомагають. Ви допомагайте. Ви скажете, а чим я зможу допомагати? А ти хочеш допомагати? Якщо в тебе буде желання допомагати комусь чимсь, чим ти зможеш, то в тебе і можливість з'явиться. А так як немає бажання, <laughs> откуда ж з'явиться можливість. І не шукай нікого крайнім, сам бери і пробивайся. Як поросян вискочив, воно саме пробивається, зразу лізе до цицьки, первого молока, чу чу чу чу раз і пішло в тепло путається. Чого воно не ляже? Е, несіть мене. Саме все, так і ви. Так це порося, а ви людина. Все, всім пока.